Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour filmer des tutoriels de guitare. On va commencer par les micros. Pour la captation audio, j'utilise pour la voix un micro perche. La référence c'est SM81 mais il y a plein d'autres micros à peu près équivalents qui pourraient convenir. J'utilise pas forcément un micro canon qui est extrêmement directionnel puisque je préfère utiliser des micros que je peux aussi utiliser pour enregistrer des instruments. Comme j'ai pas trop de contraintes de distance avec le micro, puisque lorsque je filme une vidéo, elle est coupée juste au-dessus du visage, j'ai pas tellement besoin d'avoir un micro canon. Lorsque j'ai besoin d'enregistrer une guitare acoustique, je mets un micro, un bon micro, par exemple KM184, c'est un des modèles de micro que j'ai, je le mets par ici, pour capter une guitare classique par exemple ou une guitare manouche. Si c'est une guitare électrique, je prends la sortie line out de l'ampli que j'utilise qui est un Fender Superchamp X2 qui rentre directement dans ma carte son. Ma carte son c'est une Focusrite 18 i bit Avant j'avais le modèle avec deux entrées qui suffisait largement mais j'ai eu besoin d'avoir un peu plus d'entrées donc j'ai investi pour la 4 entrées. Pour la captation vidéo j'utilise le GH5 de Panasonic, qui est un boîtier assez connu et vraiment excellent, qui propose une qualité vidéo vraiment très bonne. Euh, ça me permet de filmer en 4K et de faire, grâce à cette, à cette 4K, des zooms sur le manche de la guitare qui me sont très pratiques pour voir un peu plus précisément en fait là où je mets les doigts. D'un point de vue pédagogique, c'est vraiment efficace. C'est un boîtier qui coûte assez cher, mais il y a des équivalents qui sont quasiment aussi bien, je pense notamment au G80 et aussi au G7. J'utilise tous les réglages manuels, qui nécessitent forcément d'avoir pas mal de connaissances euh, concernant le réglage des ISO, de l'ouverture, du shutter speed, etc. Donc je me suis pas mal formé dans le domaine, mais ça me permet d'avoir une image vraiment euh, ça me permet d'avoir l'image que j'ai envie d'avoir et de maîtriser euh, en termes de luminosité et d'exposition mon image. L'objectif que j'utilise principalement c'est un 12-35 qui ouvre à 2.8. C'est un objectif qui me permet de filmer quasiment toutes les situations et en plus de ça le boîtier et l'objectif sont stabilisés. Donc lorsque je veux utiliser ma caméra pour des captations un peu plus en mouvement ça me permet d'avoir une petite stabilisation. Pour l'éclairage j'utilise deux gros spots euh, LED de la marque Fovitech qui me permettent de régler assez précisément la température de couleur puisque la moitié des LED sont à 3200 Kelvin et l'autre moitié à 5600. J'ai en plus de ça deux éclairages complémentaires, un pour le manche de la guitare et un pour le, pour le visage. Euh, c'est un éclairage qui est quasiment de face pour éclairer le visage. Sachez que si vous voulez faire des tutoriels, des vidéos, L'éclairage, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça contribue énormément à la réussite de vos vidéos. Je dirais pas que je suis parfaitement satisfait de l'éclairage que j'ai actuellement, mais j'y travaille. <laughs> Et euh, mais par contre, je réfléchis pas mal à comment faire en sorte de pas trop avoir les ombres, les ombres derrière, bref. Donc c'est des choses extrêmement importantes. L'éclairage, c'est une des clés de la réussite de vos vidéos. Je fais le montage audio sur le logiciel Ableton Live. Je pourrais faire ça sur Cubase ou sur d'autres logiciels. Ableton Live, ça fait partie des logiciels les plus connus et les plus, on pourrait dire, pratiques à utiliser, les plus adaptés pour le montage audio. Ensuite, j'exporte l'audio et je fais le montage vidéo et la synchronisation sur un logiciel de montage. Moi, j'utilise Adobe Premiere Pro. Pour les playbacks sur lesquels je joue dans les vidéos, j'ai une petite enceinte qui est reliée par fil à un iPod. C'est important puisque si j'avais une liaison Bluetooth, eh ben, la vitesse de lecture des fichiers fluctue pas mal et après pour la synchronisation au moment du montage audio, c'est extrêmement compliqué, il faut tout recaler, c'est parce que c'est pas vraiment régulier. Donc là, j'utilise une enceinte euh, branchée par fil à un iPod. J'espère que ce petit tour d'horizon de mon matériel de captation vidéo et audio vous permettra de faire de meilleurs choix euh, pour, acheter du matériel. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous avez des questions concernant le matériel de captation audio, vidéo ou alors le matériel que j'utilise.